Stori hiyo bana ilikuwa inasema kwamba mm, kwa nini levo hapendi kuonekana na mke wake? Kwa nini levo hapendi kuonekana na mke wake? Mm, levo na Mwijaku wanafanana tabia nyingi sana, ni waongeaji, waropokaji, machawa na kadhalika kama unavyojua wewe wawili hao. Unaona bana, Mwijaku ana, anapondwa sana na watu Instagram kwamba kwa mke wake ana shepu zuri ila miguu inamwangusha mbali na kumponda kote, huku Mwijaku hajachoka kumposti mkewe. Haipiti wiki moja hajamposti mke wake. Hii ni dalili kwamba Mwijaku anajivunia kuwa na mke wake. Hii ni dalili mojawapo ambayo Mwijaku bana anajivunia kuwa na mke. Si unajua bana, ukiwa unajivunia kuwa na mke wako hutachoka kumsema sema, hutachoka kumtaja. Unaona bana, mimi najivunia kuwa na mke wangu. Mm, ni moja ya stori ambazo zina trendi sana kwenye mitandao huko, lakini aliendelea kusema kwa upande wa Baba Levo, hali hii hali ni tete kidogo. Hmm? Kwa upande wa Baba Levo hali ni tete kidogo. Mange Kimambi amezungumza hivyo huko huwa hamposti huwa hamposti kabisa mkewe pichani hapo kushoto pia hasa kwenye akaunti ya mke wake sio mwijaku sio baba revo tu hasa mke wake katika posti zote sura ya baba revo na pua lake utaikuta moja tu katika posti za mke wake hmm? sura ya baba revo na mke wake sura ya baba revo alafu akajazia kabisa na pua lake utaikuta ni sura moja. Sasa hawa watu wanapendana kweli au alito, wa, ilitokea au ilitokea bahati mbaya au ilitokea bahati mbaya tu wakadeti waka na wakapata mtoto mm? au ilitokea bahati mbaya ambayo walideti wali na wakapata mtoto bana mm? lakini watu mbalimbali walikuja wakaweka komenti mm? walikuja wakaweka komenti akaanza kwa kusema kwamba huyu alikuja akasema kwamba inakuhusu Mange mm, wewe inakuhusu nini? Lakini huyu hapa alikuja akasema kwamba Kewa Mwijaku ana shape zuri la wapi. Ashukuru edit na anavyojibinua kama anakata kona. Baba Levo hajiamini, huyu alisema Baba Levo hajiamini kwani ali mm, kwani Alikiba vipi? Mm, lakini huyu hapa alikuja akasema ya kwamba ungemuuliza unge yeye atakataa kiu at, mm, ungemuuliza yeye atakata kiu ya swali lako, ungemuuliza yeye atakata kiu ya maswali yako. Muulize bana yeye, mangi unaambiwa muulize yeye atakata kiu ya maswali yako. Huyu hapa lakini ni moja ya maisha ambayo walijichagulia, hmm, ni moja ya maisha ambayo wanajichagulia wao. Nitakaa kabisa, mimi sipendi kitu fulani na mimi sipendi kitu fulani. Kwa hiyo huenda hiyo ni moja ya kitu ambacho Baba Levo hapendi. Mm. Bana, mimi sipendi uniposti, basi na mimi usiniposti. Lakini huyu hapa alikuja yeye mwenyewe mke wa mtu mm. Yeye mwenyewe ni mke wa mtu bana, mm. huyo mm. Mnamzungumzia yeye mwenyewe ni mke wa mtu, mbona mme wake hamposti? Mange sasa mm. Lakini haya hayatuhusu yote, kwa nini tuingilie familia za watu? Haya hayatuhusu wote, kwa nini tuingilie familia za watu? Lakini huyu hapa alikuja akasema, da, ama kweli umekosa habari, mangi Kimambi, unatuonea sana, na tukizungumza huwa unatublock. Please, kama umekosa habari acha kuposti. Mm. Lakini huyu hapa alikuja akasema kwamba da, inauma sana pale unapokuwa unatamani mme wako mposti, alafu alishazuia hmm, naonekana kama ulishamkuta hiyo kuwa anatamani mme wake amposti, lakini mme alishakata usimposti. Katikati yao hapo kutakuwa na tatizo. Weka komenti yako hapo chini tuweze kushia mawazo. Asante.